para ciertas cosas, ha permitido crear otras condiciones. Esos son los aspectos mágicos que tiene la tecnología. Y la parte más importante de todo esto es que nada de esto ocurre si no tenemos la participación de las personas. Los verdaderos, los verdaderos magos de todos estos procesos tecnológicos son siempre las personas. Siempre hay visionarios, siempre hay champions, siempre hay gente que está pensando un poco distinto. Nuestra comunidad global de telecentros está llena de estos personajes. Posee quizás al grupo humano más innovador, más creativo. Somos verdaderamente una comunidad. Bueno, este se queda en casa, por lo menos. Bueno, la verdad es que estem molt contents porque són els primers premis que es fan de a nivel mundial Hi havia dues categories, una categoria que era mitjançant un jurat i una segona categoria que era de votació popular. Nosaltres vam, resultar, vam, vam ser escollits com a finalistes, hi havia tres finalistes a la nostra categoria i hem sigut escollits com a millor iniciativa a telecentres de tot el món, o sigui que el qual és una passada significa que el projecte agrada, que es coneix i que es coneix molt més enllà de les fronteres que seran naturals, de Catalunya, d'Espanya, ha votat gent de, de, de tot el món. Estem molt, molt contents i crec que, bueno, que això ho, ho demostra. Destacar que dentro del proyecto habrá una fiesta que queremos importante y trascendente que es el laboratorio global o el laboratorio mundial de telecentros. Eh, tendrá tendrá sede en Barcelona y queremos que sea un espacio de testeo, tanto de, aplicaciones, tanto de metodologías, tanto de eh, hardware, software, etcétera, etcétera, para que eh, veamos la posibilidad de escalar en otros sitios del mundo y ver si las hipótesis que estamos trabajando en un entorno de laboratorio son aplicables en otros, lugares. Para mí, un modelo de sostenibilidad importante a nivel político y organizacional es el modelo de corresponsabilidad catalán, que también lo tiene Guadalinfo. Eh, luego, eh, está englobado dentro de un proyecto de ciudadanía o dentro de un proyecto, bueno, ahora lo verán en, Cataluña Innovación, ¿vale? Está todo englobado. Y una fortaleza para mí muy, muy importante como dinamizadora es la red. La red de la charcha Puntic porque a nivel virtual o presencial me brinda a mí como dinamizadora esta sostenibilidad pedagógica que necesito para desarrollar mi trabajo día a día y me nutre, pero que además de ser una formación puntual, presencial, también es eh, virtualmente una, un life learning, un aprendizaje a lo largo de todo el tiempo en mi propio trabajo. creo que hemos conseguido un reto que hasta ahora no se había conseguido y es y que lo teníamos dentro de los objetivos, que es lograr sacar el conocimiento que hay en los telecentros fuera de la comunidad de telecentros. Por primera vez los telecentros son trending topic en, España ¿no? y hemos estado a punto de ser trending topic mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el debate sobre los telecentros y los debates en torno a los telecentros han salido fuera. Era el principal reto que teníamos, darle a conocer a la sociedad la gran cantidad de historias humanas de lo que se realiza en innovación y de lo que se desarrolla eh, en nuestros centros.